olahraga dan juga dapat melestarikan olahraga tradisional Jemparingan ini karena untuk melestarikannya adalah tugas kita semua. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa. Cekobar sukses. Bagus, Pak.